Kwa upande wangu mimi wanawatofautisha wasanii ya masuala namba moja, namba mbili, si namba ngapi imekaa kishabiki sana, alafu ni masuala ya mitazamo na hisia okay. Eh, kuna mwingine anapenda kusikiza nyimbo za Mrisho Mpoto umwambie kitu, hata uplay nyimbo za Diamond 200 hapo, lakini yeye Mrisho Mpoto ndo msanii wake namba moja. Kuna mtu mwingine kama mimi, bwana 20% usiniambie kitu, yeye yaani mimi namsikiliza kinoma 20% okay. Namba moja yake kwa hiyo sio issue sio namba moja. issue ni kwamba hiyo namba moja unaiweka wapi? Kuna wasanii wana heshima zao, yani kuendelea kumshindanisha pale ah, sio sawa ya mfano kwangu mimi wasanii wanafanya vizuri Tanzania ni wengi mm. wanasemaga ah, Diamond Harmonize Alikiba na nini na mm. it's okay, lakini tufahamu kwamba kila kitu kina wakati wake. Diamond ni msanii mkubwa, ni msanii naweza kwangu mimi namtem kama namba moja, kwa sababu ili uniwekee namba moja mm lazima kuna factors na ukitaka kutumia sasa hiyo hiyo ku generalize si ndio? Mm. Kuna factor numbers anaongoza, yeah. si ndio? Shows. Shows anaongoza, malipo anaongoza, si ndio? Mm. Influence anaongoza. Sasa ufakta gani ambayo inakufanya mtu demoni namba moja? <laughs> Angalia baki kipindi hiki tu. Kipi? Yaani kumpima vipi? Kwa sababu kama msanii anatoa nyimbo kali kuliko yeye kwenye mauzo ndio maana kwambia kumtemu msanii kwamba namba moja kwa sababu ana views wengi na nini sio sawa sikio lako linataka nini ila wasanii wana wana wana, wana ile sema generation umeelewa eh, kuna watu wanasema Harmonize namba moja sasa hivi Tanzania anasikilizwa sana anasikilizwa sana kina nani na wasanii na wa mashabiki namba zake zipoje, zipoje na huyu ambaye anashindanisha naye namba zake zikoje. Lakini tunarudi kwa sababu ya kipindi, tunasema na Harmonize anasikizwa sana. Kwa sababu gani? Generation ya Diamond ya sasa hivi sio generation ile. Mfano Diamond ana miaka 14 15 kwenye game sasa hivi naenda, si ndio? Kama mtu alianza kumshabikia Diamond akiwa na miaka 20 itimizi mtu ana miaka 35 itimizi ameingia kwenye majukumu ambayo ni ngumu kumweka tena kukompiti, tianze mitandaoni Diamond sijui nani Diamond, mm, for sure. Kwa lazima tuwape watu heshima zao. Ukubwa wa msanii namba moja, sio namba mbili. Kuwa, kuwaweka kwa sababu ya kelele za mitandaoni sio, sidhani kama ina make sense kwangu mimi. Kwa hiyo mimi naamini hii swala namba moja, namba mbili, namba tatu alibaki tu kuwa propaganda za kishabiki, lakini in, kila msanii ana nafasi yake na kila msanii ana uwezo wake. Mario mfano, ukiniambia mwaka jana, mwaka juzi, Mario amefanya vizuri sana. Sidhani kama kuna msanii bongo amefanya vizuri kama mwaka jana, mwaka juzi, yeah. ana hii song nyingi mtaani zimeimbwa kila kitu, Mario si ndio? Lakini itatosha kusema Mario namba moja, fakta moja tu kwamba ngoma zake zimefanya vizuri mtaani ina, inatosha si ndio? Kuna vitu kama anapelea vitu vinapelea mm. Alafu kuna wasanii na full package. Didi yule pale ni msanii mkubwa, Jay Z mm. ana kila kitu, lakini kuna wasanii wanafanya vizuri sasa hivi kuliko yeye. Kwa kuna wasanii ambao wanafanya vizuri, alafu kuna msanii ambaye ukitaja ukigeneralize kila kitu unakuta kwamba yeye anabaki kuwa pale.